j'attends pas tu as Ah, toutes ces araignées là. <laughs> Ça me dégoûte. Ah, mais non, elles sont immenses en plus. Et euh. C'est mort. <laughs> ah, j'ai ça, ça me dégoûte. La vie, elles sont immenses, les den Film auch wieder auszuhören. Un gars par la con, là, barre-toi Ah mais j'ai failli balarier pour téléphone, balarier <laughs> Ah putain À suivre